Pecebet. Ini ini loh. <laughs> Halo teman-teman. Belum belum belum belum. Halo teman-teman. Sampai sampai sampai. sa di Thank you. Kamu tidak bisa naik ke